Друзья, я Алексей Себелев. Приветствую вас от имени команды Велидер. Почти 10 лет мы работаем для красоты ваших лиц и стройности ваших тел. Все 10 лет мы э, предвосхищаем ваши пожелания, предлагаем вам лучшее. Более 100 композиций лучших препаратов мы предоставили на ваш выбор. Липолитики, липокат, липоберн, целюпро, ампилослим, ревитализанты, актив пептид – витал-пептид, витаминные комплексы, э, комплексы э, аскорбик acid, стимулирующие факторы Regrow Set и Allistem, лифтинг системы, фейслифт систем 10 и 20, FaceCare и, конечно же, антиандрогенные э, факторы защиты волос эвкопил и хейкей, Новые безопасные криотехнологии Ice Mask и Liquid Ice. Все это ваш выбор. Мы провели сотни семинаров в различных городах России. Но мы не стоим на месте и постоянно создаем новые продукты на основе э, глубокого анализа ваших пожеланий. В новом году мы уже презентовали вам прекрасный классический э, комплекс полинуклеотидов PDRN Pro, комплекс, э, который стимулирует ткани, и новейший комплекс люминарис светоч, который ярким весенним лучом дарит вам обновление и защиту кожи. Нам приятно видеть улыбки, счастье, благодарности на ваших лицах. И поэтому в преддверии десятилетия нашей э, с вами дружбы мы хотим сделать вам еще более крупный подарок. Начните свое лето с прекрасной солнечной Испании. Получите бесплатно корзины любых наших продуктов на 10, да что там, на 20 тысяч рублей. Выиграйте эти и другие призы в нашем конкурсе «Велю модель». Да, мы объявляем конкурс э, на лучший результат, который вы получили или получите с помощью обширной линейки Велюдерм. Для этого просто зайдите на наш сайт, загрузите две фотографии вашего любимого клиента до и после процедуры, а дальше решат посетители сайта голосованием за ваш пост. Приглашайте голосовать всех ваших друзей и коллег. В конце мая этого года мы подведем итоги конкурса и в июне в торжественной обстановке мы вручим призы победителям. И все участники нашего конкурса, конечно же, получат право дополнительной скидки 10% э, на все наши продукты в течение всего июня в честь десятилетия нашей компании.